together. फेमिना मिस इंडिया 2018 का ग्रैंड फिनाले मुंबई में हुआ इस इवेंट में मलाइका समेत कई बॉलीवुड की हसीनाएं रेड कार्पेट पर हॉट अंदाज में स्पॉट हुई लेकिन मलाइका ने यहाँ सबका दिल जीत लिया जी हाँ मलाइका यहाँ कॉपर कलर की फ्रंट कट ड्रेस में नजर आई इसमें वो बेहद ही हॉट लग रही थी मलाइका ने इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को मिस वर्ल्ड मानुष छिल्लर के साथ जज किया मलाइका ने इस खास मौके के लिए मनीष मल्होत्रा का गाउन चूज किया कॉपर कलर में मलाइका बेहद खूबसूरत नजर आई उन्होंने शो जज करने के बारे में भी बातें की I think every contest has certain parameters with which you जज and I will keep each one of